अबे भाग मत भाई भाग मत तीन नंबर इधर चिपके बैठ अगर कोई बंदा अगर सब बंदा चला गया तो हम लोग उतरेंगा ठीक है जब तक इधर रुक भाई भाई रुक बोर्ड बस मारते नहीं हो भाई <laughs> yeah, yeah. Marked a location. Rivede. Number Mario Mar. Oh, river, river, river, river. भाई आजा भाई नीचे या ऊपर भाई भाई इधर हूँ मैं भाई इधर इधर इधर आ जा अभी इधर नीचे नीचे भाई नीचे ऊपर नीचे कुछ भी अभी इधर रिवाइव भाई रिवाइव दे दे रिवाइव हाँ भाई थैंक यू इतनी खुशी इतनी खुशी